assalomu alaykum az youtube tomoshabinlari men yana trend klub kanal adminiman do'stlar ho'p adinvin to'g'risida adinvin proyekti to'g'risida video bo'lgandi test bo'limiga o'tishdi, qanday qilib o'tishni so'rashgan ekan telegramdan juda ko'p qoldirishyapti do'stlar iloji bo'lsa video ostiga yozib qoldiraveringlar bexijolat men javob qaytarishga va videorolik tayyorlashga harakat qilaman do'stlar videoni ostida qoldiraveringlar telegramdan yozish shart emas aslida ho'p e, admin proyekti ho'p mana do'stlar admin proyektida ha e, agar kimda kimni kerak bo'ladigan bo'lsa admin proyekti albatta men kommentariyada qoldiraman do'stlar ssilkasini kommentariyada qoldiraman keyin ho'p mana keys bo'limiga o'tish uchun eshyo degan mana ko'rib turganlaringizda mana sichqoncha turibdi keys bo'limi eng oxirida turibdi keys bo'limiga o'tiladi do'stlar bosasizlar va mana shu yerda xuddi mana shunaqacha holat telefon mobilniy e, programmalarda ham shunga o'xshash kichraytirilgan holatlar bo'ladi do'stlar misol uchun kelinglar e, o'ynab ko'rsating yana bir marta qanaqa holatligini deb ko'rilganlar yana qaytadan so'rashibdi bu qaytadan ko'rsatib o'taman kelinglar hop 100 rubllikidan mana o'ynaymiz hop 100 rubllik 30 foizga qo'yaman va mana o'yinni boshladik مجلریته و شناسندگی حالت kanalda yangi dostlarım dostlar albatta abone olishni unutmanglar qo'ng'iroq chaqilmasini bosib qo'yinglar layk bosib qo'llab quvvatlanglar bu kanalda do'stlar stavkamizni ko'taramiz boshqa banklarga stavkamizni ko'tarsak hop hozir stavkamizni besh yuz rublga ko'taramiz o'ttiz foizlikka e tikamiz ko'rib turganlaridek yana bitta risk bu proyektda asosiy proyekti ommalashib ketdi do'stlar yerda hozir yangi proyekt bo'lganligi uchun yutish imkoniyatlari juda juda ko'p boshqa o'yinlar bor boshqa o'yinlarni ham misol uchun ko'rsatib o'tishim mumkin buyoqda misol uchun juda ko'p futbol yo'nalishlari misol ufc fifa farqi yo'q tennis xokkey hamma hamma narsalar bor men hozir kazinolar bor endi kazinolarni ko'pchilik nima qilish qanday desam ikkilanib qolishadi lekin ham yaxshi summalarni yutib olsa bo'ladi aslida faqat shoshilmasdan hamma narsani yo'l yo'rig'i bilan yutib olsa bo'ladi shunaqa do'stlar bugungi videomiz mana shundan iborat keys bo'limida o'tish so'rashgan ekan mana yana bir bor ko'rsatib o'taman video oxirida keys bo'limi bunaqay ko'rib turganlaringizdek mana shu eshyo degan bo'limni eng oxirida keys bo'limi bor do'stlar test bo'limidan kirib bemalol testlarni ochib o'ynash imkoniyati bor do'stlar mana shunaqa do'stlar xayr sog' salomat bo'linglar yana ko'rishguncha xayr